good morning, anche se direi più eh, buonasera perché sono le 4 meno 20 qui eh, mister, master, maestro o semplicemente o semplicemente David Lynch It's uh, January 9 2022 and it's a Sunday in Naples 50 eh, Fahrenheit around 10 Celsius e questo this means that è eh, quella ecco giornata veramente veramente veramente veramente fredda in questi giorni in questo periodo direi infatti che siamo proprio nella media invito a vedere sempre il mio video sul freddo che ho fatto qualche giorno fa eh, in cui spiego uh, due mie pratiche per combattere il freddo e perché non lo soffro più di tanto Ieri ho fatto il tampone molecolare per il Covid, vediamo un po', eh, appunto eh, domani dovrebbero uscire i risultati, vediamo un po' se sono positivo o meno, con raffreddore insomma mi sto leggermente riprendendo. Eh, per quanto riguarda il video sui pensieri lo vorrei fare ma non so se ce la faccio, eh, vediamo un po', però il caso comunque niente di che, eh, magari poi appunto comunque lo faccio domani, domani sicuro lo devo fare perché comunque devo cercare di dire alcune cose. E quindi ricordatevi sempre che il caso è separato da questo video. Eh, uh, anyway, as you just see from the window, Absolutely we don't have those beautiful blue skies and golden sunshine ma ha visto totalmente nuvoloso, anzi sta piovendo proprio. E quindi eh, inutile che dico la frase cult, eh, ovviamente le cose possono cambiare da un momento all'altro, a Tasolo e su Wilsi <laughs> perché è inutile, eh, la vedo veramente impossibile che cambino. Say the this. So, non faccio neanche il primo movimento con la testa perché beh, cambio diverse cose è inutile proprio fare alcune cose quando il tempo è brutto, quindi mi limito semplicemente a parlare, semplicemente uh, su From the Mythical Window with The Color of the Curtain, veramente mm, brutta comunque, <laughs> perché, perché il tempo comunque è quello che è, and it's Green Roller Shooter, come dico sempre è inutile dirlo con enfasi in questi casi, uh, poi non posso più dire, diciamo, la frase sull'albero di Natale perché ovviamente l'abbiamo tolto, l'abbiamo tolto, quindi nulla da dire, diciamo, non, niente può sostituire stop purtroppo la bruttura di Those Beautiful Blue Skies, il fatto che non ci siano Those Beautiful Blue Skies in Golden Sunshine, ma non fa niente. And finally, from a mythical keyboard, Yamaha DGX 640, IPG 625, Eva e Great Day, Him, All the People, Follow, Bodhicanda, Riporsi, un saluto veramente a tutti. Uh, eh, so again, have a great day, all these people, and everyone too.